течение нашего концерта вы услышите романс «Прелюдия весны» и песню «Душа» на стихи Ирины Сидоровой-Рижской. Исполняет абсолютный победитель конкурса «Новые горизонты-2014», обладатель гран-при Элла Мейроне. Встречайте! Thank you.